Merhabalar, ben diyetisyen Pınar Pehlivan. Kendinizi sürekli aç hissetmenizin altında yatan diğer bir neden ise diyetinizde çok düşük yağlı bir program uyguluyor olabilirsiniz. Bizler için hiçbir zaman e, çok düşük ya da çok yüksek maksimum minimum seviyeler uygun değildir. Bizler her zaman dengeli. Ondan diyeceksiniz, bundan diyeceksiniz ama miktarına dikkat edeceksiniz düşüncesiyle danışanlarımızı e, kilo koruma programına ulaştırmaya çalışıyoruz. Düşük yağlı diyetler iştah kontrolünü sağlamada oldukça zorlayıcıdırlar. Yağın şöyle bir yararı vardır vücudumuzda. Sindirim sistemini yavaşlatırlar. Mideden geç ayrılırlar. Mide uzun süre kaldıkları için doygunluk hissi daha çok gider beynimize ve bir şeyleri daha az yemek isteriz. 200 yen gitmiş obez yetişkin üzerine yapılan bir çalışmada iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan birine düşük yağlı diyet, bir diğerine ise düşük karbonhidratlı diyet verilmiştir. Ve sonuçta görülmüştür ki düşük yağlı diyet tüketen bireyler düşük karbonhidratlı bireylere göre daha fazla karbonhidrat, daha fazla şekerli yiyecek istemiştir. Canları, iştah kontrolleri daha zorlaşmıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere diyetimiz yağ kesinlikle bulunmalı. Ama yağ bulunacak diye bizim size kastımız gidin işte e, e, sürekli do, işte doymuş yağ tüketin, trans yağlarla dolu ürünleri tüketin değil. Bizim için en sağlıklı yağlar MCT dediğimiz orta zincirli yağ asitleri ve omega 3'leri içeren yağlardır. E, bunlara örnek vermek gerekirse Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, keten tohumu yağı ya da keten tohumunun kendisi, ceviz, fındık, zeytinyağı, yumurta, tam yağlı yoğurt çok iyi bir e, yağ kaynaklarıdır. Hem de kilo vermemize de yardımcı olacaktır. İştah kontrolünü de çok güzel uyum sağlayacaktır. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.